Salve, salve, meus guerreiros, minha guerreira! Vamos tirar a flacidez das pernas com um exercício onde você vai trabalhar uma perna de cada vez, unilateral flexão plantar unilateral. Mas antes, esse vídeo aqui bater 500 comentários, eu irei selecionar 100 de vocês. 100 de vocês irão faturar uma ficha de treinamento mais a minha consultoria 0800 é durante um mês. Você vai pegar suas duas garrafas PETs assim, vou ficar enviesado para ficar mais fácil o seu entendimento. Você vai flexionar a sua perna esquerda, dessa forma, flexionou, e vai ficar na ponta dos dedos dos pés da direita, isso, ó, um, dois, três, 4, 5. Mudou, flexiona a perna direita, ponta dos dedos dos pés do pé esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora para a perna direita, vem. 1, 2, 3, 4, 5. Equilíbrio, vamos embora. Perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Esse treinamento é um treinamento que só em fazer esse pouquinho aqui, só em essa, essa demonstração para você, eu já comecei a sentir minhas pernas sendo trabalhadas. Faça esse treinamento todos os dias, pois esse exercício ajuda muito a melhorar a sua circulação sanguínea no corpo. Afinal de contas, nossas panturrilhas são conhecidas também como o nosso segundo coração. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo seu carinho. Caso queira fazer parte do grupo fechado de treinamento com nutricionista, cardápio, tudo isso, entra aí na descrição desse vídeo que você vai ter todas as informações. Até o nosso próximo encontro.